आज फेरि तिम्रो नाम मेरो फेसबुकमा आयो फेसबुकको न्युज फिड स्क्रोल गरिरहेको मेरो होला त्यहीँ रोकियो फलानु एज रिप्लाइड भनेर तिम्रो नाम देखियो बट इट्स ओके तिमीलाई त्यो मिममा कसैले ट्याग गरेको रहेछ नाम त पढिन सायद कोही नयाँ साथीले होला अनि त्यसकै रिप्लाईमा कमेन्ट गरेको रहेछौ एकछिन त्यहीँ थमिए त्यो पढेँ बट इट्स ओके त्यो कमेन्टमा तिमीलाई मेन्सन गर्दै मनी केही लेखौँ भनेर सोचेँ बट फेरि सोचेँ इट्स ओके अनि न्युज फिडलाई रिफ्रेस गरिदिएँ नेट स्लो भएर होला रिफ्रेस हुन टाइम लाग्यो तर त्यो समयमा मलाई चाहिँ कसले ट्याग गरेको रहेछ भनेर जान्न मन लाग्यो छिन्न मन लाग्यो एकचोटि प्रोफाइल पनि हेर्न मन लाग्यो हत्ता पत्र रिफ्रेस भइसकेको फिडमा त्यो मिम फेरि खोज्न थालेँ तर भेटिएन अनि फेरि सोचेँ it's okay it's okay not to know everything about you it's okay to let good things it's okay to know that even if it's not okay, it is okay.